ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပြောလေးဆိုလေးရှိကြတယ်။နောက်ဘဝကိုလည်းမယုံကြည်ဘူးအတိတ်ဘဝရှိတယ်ဆိုတာလည်းမယုံကြည်ဘူးမယုံကြည်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာတော့အဆုံးသတ်ရမယ်ဆိုတာကိုတော့သူတို့သိတယ်။သိသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝတစ်ခုအဆုံးမသတ်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ပျော်ပျော်နေဖို့ပဲတိုက်တွန်းတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူတို့ရဲ့လက်သုံးစကားတစ်ခုဟာ life is too short enjoy yourself ဆိုတာသူတို့ပြောနေကြစကားတစ်ခုပဲ။ ဘဝဆိုတာသိတူတယ်ပျော်ပျော်နေပါလို့သူတို့ပြောတာသို့တော့အဲ့ဒါမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမမဟုတ်ဘူးဘဝဆိုတာတူတယ်ဆိုတာမှန်တယ်ပျော်ပျော်နေရမှာလားဆိုတဲ့အဖြေကိုတော့ထုတ်လို့မရဘူးတကယ်ထုတ်တဲ့အဖြေကတော့ဘဝဆိုတာအလွန်တူတောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့တတိရှိရှိပညာရှိရှိနဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားပါလို့ပဲပြောရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဘဝရဲ့အခက်အခဲတွေကို တတိမကွာအသိပညာဖြင့်ရင်ဆိုင်လိုက်မှမှန်ကန်တဲ့ရင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုရင်ဆိုင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဘဝရဲ့အခြေအနေရရက်ကိုတန်တင်ပြတာဆုံးမတာတာဖြစ်တယ်ရှင်းရှင်းလေးဟောထားတဲ့တရားတော်တွေမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေဘဝကိုရထားတယ်ဘာကိုရတာလဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကရှုထောင့်တစ်ခုကနေဟောလိုက် ယောဘိခွေရူပတ္တဥပါရောဒုက္ခတိသောဥပါရောအေးဘဝတစ်ခုရလာလို့ရှုပ်ခန္ဓာကြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လာတာတုံးလို့ဆိုဒုက္ခဖြစ်လာတာပဲလို့အဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသာဖြစ်တယ်ရောဂဏံထိတိစရာယပါတုဘာဝယောဂါတွေတရှိလာခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အိုခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေ၊သေခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေကိုရလာခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ မျှော်မြင်ပြီးတော့ကြည်တတ်မယ်ဆိုရင်ဒီအတိုင်းပဲတွေးကြမှာဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ရလာတာဟာဒုက္ခကြီးရလာတာဆိုတာအမတန်မှသိချတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကနေရာတိုင်းမှာခွဲခြားပြီးတော့ပြောလို့ရှိတယ်အကောင်းကြီးလည်းမပြောဘူးအဆိုးကြီးလည်းမပြောဘူးအကောင်းနဲ့အဆိုးနှစ်ခုရှိတာကို ထုတ်ဖော်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်ဘဝဆိုတာအကောင်းကြီးပဲလားဆိုတော့အကောင်းကြီးလည်းမဟုတ်ဘူး ဒါဖြင့်ဘဝဆိုတာစိတ်ပြည့်စရာကြီးလားလို့ဆိုစိတ်ပြည့်စရာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘဝမှာအကောင်းဆိုတာဘာလဲအကောင်းကိုရသော်ပြကအတ္တာဒဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုသုံးပြအတ္တာဒဆိုတာจิตတ်เสียจิตတ်เสียအခြေအနေဘဝဟာจิตတ်เสียရှိလို့လူတွေကဘဝမှာပျော်လို့ရတာပေါ့ပျော်ကြတယ်လေဘဝရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပြောတယ်နော်အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ လူဘဝမှာရှင်ဘက်တွေနဲ့ပြောကြတယ်သားတွေသမီးတွေနဲ့ပြောကြတယ်ဟောပျော်ရွှင်မှုတွေဘဝကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရလာတဲ့ဒုက္ခပီတိဒုက္ခဒုက္ခသောမနတ္တလို့ဆိုတဲ့ကိုချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုတွေမရှိဘူးလားလို့ဆိုရှိပါတယ်ဒါဖြင့်ဒီပျော်စရာတက်တက်လားလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘဝကြီးဟာတည်မြဲမှုမရှိဘူးထာဝရပြောင်းလဲပြီးတော့နေတယ်နုပြိုရာကအိုမင်းလာတယ် ကျမ်းမာရာကနေပြီးတော့မကျမ်းမမာတွေဖြစ်လာတယ်အသက်ရှင်ရာကနေသေဆုံးလာတယ်ဆိုဟောလူဘဝမှာမခွဲခြင်းမဲ့နဲ့ခွဲရတယ်မိဘတွေနဲ့ခွဲရတယ်မိသားစုနဲ့ခွဲရတယ်မဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လာခြင်းဟာဘဝရဲ့အာဒီနဝလို့ခေါ်တဲ့အပြစ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘဝဟာကျင့်တတ်ဆရာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးအပြစ်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးလို့အကောင်းတဲ့အဆိုရောနေတယ်ဆိုတဲ့တဘာဝကိုဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်ရမယ်လို့ဒီလိုပြော အကောင်းကြီးမြင်တဲ့လူကလည်းဘဝပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေများမှာပဲအဆိုးကြီးမြင်တဲ့လူကလည်းပဲအကောင်းဆိုတာမရှိဘူးရှိရတဲ့နဲ့မရှိအောင်နေကလေးလှုပ်ထားရရောက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အကောင်းကိုလည်းသိရမယ်အဆိုးကိုလည်းသိရဒါဖြင့်ဒီလိုအကောင်းဆိုးရောထွေးနေတဲ့ဘဝကြီးကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမှာလဲထွက်ပေါက်ကတော့ဘာလဲလို့ဆိုရင် ဘဝပေါ်မှာတွေ့တားနေတဲ့တွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားခြင်းဟာထွက်ပေါက်ပဲဖြစ်တယ်လောကလူတွေဟာတွေ့တာမှုရှိတဲ့နေရာမှာတောကလာနေတယ်ဆိုတာအမတန်မှထင်ရှားမိသားစုပဲကြည့်ကျင်ပေါ်ကျင်မဲ့ရွေးချတဲ့လောကမှာလူတွေပထမဆုံးကမသိခင်ကတူတူမသိခင်က တွေ့တာမှုမဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်သေးတဲ့အချိန်မှာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောကဆိုတာမရှိဘူးပစ္စည်းဥစ္စာလည်းထို့တူပဲ ကိုပိုင်ဆိုင်မှုမရှိသေးတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးအဲ့ဒီပစ္စည်းပုံမှာစိုးရိမ်တောကဆိုတာမဖြစ်ဘူးကိုနဲ့ပတ်သက်လာပြီးဆိုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တောကဆိုတာဝင်လာတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ where there is attachment there is a worry ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ attachment ရှိတဲ့နေရာမှာ worry လာတယ်ဆိုတာဒါသေချာပေါက်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောတော့တွေ့တမှုရှိလို့ရှင်တောကဆိုတာလာမှာပဲတဲ့အဲ့တော့တောကမပါပဲနဲ့တောကကင်းဝေး ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာဘယ်မှာရှာမလဲတွေ့တာမှုကိုမရှင်းမဲနဲ့ရှာလို့မရနိုင်ဘူးလူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာတွေ့တာမှုကင်းစင်မှု မရှိလို့ရှင်တောကဟာဝင်ရောက်နေဥမှာပဲဖြစ်တယ်တွေ့တာမှုကင်းစင်တဲ့လူရဲ့နှလုံးသားကသာလဲနော်အေးချမ်းတဲ့နှလုံးသားဖြစ်နိုင်တယ်တွေ့တာမှုတွေရှိနေသမျှတောကတွေလာနေဥမှာပဲဒါမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားတွေပဲဘဝဆိုတာ သာဝရအစဉ်ပြေးနေမှာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးသာဝရအစဉ်မပြေးဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာလို့ကကိုရလာတဲ့ဘဝလေးကိုတန်ဖိုးရှိရှိသုံးချနိုင်မှုသာလည်းအဓိကဖြစ်တယ်